rasa tresno nalika pisan ketemu sliramu wong ayu pepujan atiku rasa jroning ati pengen ku dueni duweni sliramu wong ayu jejantung ing kalbu ngungkap kerasa marang seliramu pisan ketemu Seliramu wong ayu Pepucan atiku Rasa jening ati Pengen ku pisan duweni Seliramu wong ayu Jejantung ing kalbu Limpomo pisan ke marang sliramu wong sing paling tak tresno